A penny. Oh. Randall Milky's MO. No one can know that detail. It isn't a copycat. Il y a un fantôme maintenant. It can't be. Remarque, des comics, ça a toujours un peu de surnaturel. Non, mais là, c'est une Ten years ago, Randall Milky took an 1813 Liberty penny just like this one and sewed it into the heads of each one of his victims. Why? How the hell do I know? He bum rushed me wearing animal horns. I shot him. We didn't talk coin collecting. And you're sure no one else could have found this out? Milky was the definition of a loner. He didn't tell anybody. We left it out of the file intentionally. Suppressed evidence. We Easter egged it. We figured a killer like the goat had a good chance of drawing admirers. Yeah, it's copycat porn. Mm-hmm. Ed Hayes, yeah, sure. But he died of cirrhosis. That just leaves me. And Dix. Captain, please, there's no reason. Go talk to him. Make sure he didn't tell anyone about the coins. Enfin bref, ça, Zatanna montre qu'en tout cas c'est la preuve que euh, Batman contrôle euh, la magie. Ce que Superman ne fait pas d'ailleurs. Parce que la magie est son propre On parlera de Suicide Squad juste ah, après. Up down to the lake house. You like it there, don't you? I'm not going anywhere. Oh, c'est trop mignon, Alpha du s'inquiète. En tout cas, les bœufs de plan sont très beaux. Hein. Mais voilà, là c'est le Alfred que j'aime bien, vous voyez. take me. to take me from. Ah, une nouvelle référence à Alfred, tu n'es pas mon papa. C'est hardcore comme ce qu'il est. Oh, what did I ever do to you, Nigma? What did I do that compels you to come here with your endless notes and suggestions and riddles? My God! Are you trying to get me to quit? Oh. You can't want my job. No, no, no. I want you to mm, keep your job and to have it here for working. Lapsus. Okay. I'm getting a sense that this was somehow inappropriate. You are so odd. Ils sont en train de suivre l'arc narratif du, de la série, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'était une très bonne backstory. D'ailleurs, au passage, enfin, je me bien que dans Enigma, c'est un peu intrusif, un, peu envahissant, un peu spécial, etc. Mais je la trouve quand même vachement agressive aussi, la nana. Hein. About the go. I was wondering when you're gonna come and ask for my help. I'm not asking for your help. It don't mean you don't need it. Who's this? Your partner? James Gordon. Nice to meet you. Mm-hmm. Come on, Dix. Did you ever tell anyone about Randall Milky, the Liberty had pennies? We said we weren't going to. We sealed them. I know we sealed them, you jackass. I told you to seal them. Okay, but this new killer's doing the same thing. I didn't tell anybody. Ed Hayes didn't tell nobody. And you didn't tell nobody. So what the hell does that mean? It means we were wrong about Milky. He was not working alone. No. Mm-hmm. You do not have a copycat killer here. You do not have a lone killer. What you have is a conspiracy. Watch out for him. Oh, yeah? Why is that? He's a loose cannon. Hmm. he thinks he's a white knight jumping into the breach like some idiot in the movies. Talking about Bullock here? We're talking about Bullock here. Harvey Bullock. Detective Bullock, do you want to sign the bill for You can just put it in the mail, thanks. Is he getting those magazines I ordered? Those are awful magazines, Detective. But he's getting them. Yes, he is. Good. No, Mom. I'm just grabbing a few things. Yes. Yes, I know. Je serai at the marina at 9. Ok. On va se faire choper. Il y a quand même du monde derrière elle, hein. Here you are. Thank Anita. Uh, will you put some ensemble s'il together, please? On va se faire choper. Faut toujours allumer la lumière. Toujours. Et pour l'instant, on reste sur des tables. Ouais. On dirait un peu un Cluedo en fait le truc. C'est vrai que ça passerait bien pour un Cluedo. Mais ça Ember Sandwich Attends, tu la vois là quand même. Là tu la vois. Non mais tourne la tête Mais tourne ta putain de tête Anita Alors maintenant, c'est plus que seulement qu'ils sont en question, ils n'ont pas de vision périphérique. Les gens de Gotham sont spéciaux. En plus, des talons noirs sur un sol euh, couleur bois, ça, ça ressort. Hein. You think it's our guy? Morte. It's our guy. Deux secondes comme ça. Slips in, chloroforms the maid, grabs Amber. No sign of B&E, nothing like a ghost. Like he had keys. La, il a tué la bonne. Ouais. Well, Milky had a ritual. He dressed the victims, kill him, and do his little coin trick. The whole thing took about eight hours. If our copy goes doing the same thing, We're running out of time. He had to have called in sick the last couple days. Get Nigma in there. He's freaky good with puzzles. You got it. Oh. Yeah! Nigma! Renee, we have to talk. Team Nigma. Oh. Doing I know you think that we've done terrible things. En fait, on verra Nigma arriver avec sa canne comme ça, je pigne un gros coup dans la tête de mon et il passe son front. Renee, listen to me. I'll work with you. Okay, I will tell you whatever I know, whatever I can find out. I need you to keep an open mind, okay? It's too late for that. Whatever's happening, okay, you've got it wrong, May. You can't tell me, I know that, but it isn't what you think. He's trying to protect me. You understand what he knows. Who he knows will kill you. We got a judge issue a warrant tonight. Barbara, you know how much I care about you. When Gordon est arrested, you have to get out of here. If Jim gets arrested, then this is exactly where I have to be by bah, side. Ah, un point dans la, dans la gueule, s'il te plaît. Mais, je reconnais le, premier truc positif qu'elle fait dans la série, c'est qu'elle aide Barbara à comprendre pourquoi Gordon ne peut pas lui parler Rien à foutre, un point dans la gueule, j'en peux plus. Mais après, du reste, oui, après elle fait complètement chez Gordon. Là, tu vois le, truc de pression dont on parlait tout à l'heure, c'est il So, a un dernier gars. Raymond Earl. The shift supervisor says he's been squatting in a place near Canary Park, somewhere around the du ah, block. That's Ah non, je peux pas sure. Oui, possible. Yeah, I'm Interrogation. I'm 100% sure. Ah oui. Il a fait ça au marqueur Franchement, je veux dire, à partir du moment où ils verront l'homme mystère, il sera pas vraiment très mystérieux. Hein. <laughs> ça va être assez rapide. Ça pourrait être... Honnêtement, s'ils veulent tuer Bullock, ça peut être là. S'ils veulent tuer Bullock, ça, ça, Je veux dire, peut-être pour moi, ce serait juste après. Je suis pas sûr qu'ils vont le tuer, hein, mais. Je pense que ça va. Que, ça pourrait être un bon moment pour le tuer, tu vois. Tuez-le. Go get her. Le flingue, il est où ton flingue Il est Tiens. Depuis le début, ils ont aucun problème à tuer tout le monde, alors pourquoi ça pose problème. Surtout que c'est un tailleur. Alors le mec s'est montré pour quoi en fait. <laughs> pour attirer le Ouais, ça ira. Ah là pour le coup il pourrait le buter. Hein. Ça va le faire tuer, le faire moi juste après. Jamais s'exciter dans le machin. Never stop the go. I will always come back. Quit saying that! euh, Catwoman et Bruce Wayne Euh, oui. T'es obligé de faire des vols des comme ça, euh, Bruce euh, bah, voler Bruce Wayne, c'est sérieux Je pense qu'elle vient plutôt prendre une photo de la tête de Bruce Wayne pour sa collection. Fais ce que t'as à faire. Quand tu penses qu'elle a perdu sa virginité au même endroit, quelques années plus tard. Euh, la bibliothèque <laughs> Pourquoi pas Oh putain, la tête de Nixon, elle est parfaite. <laughs> tu, vois cette tête avec marqué message par la mire mais toi tu fais nope. Qu'est-ce que c'est que ça Je dis qu'elle allait voler. Ouais, mais elle a volé quoi Parce que je veux dire, avec tous les trucs dorés plaqué or qu'il y a dans le coin. Euh. C'est ça, tu sens que. elle dit, euh, ah, je retiens. Mais c'est assez rigolo en fait, c'est vrai que ça, c'est un côté vachement rigolo de voir la nana s'exciter sur le mec qui dort en fait pour le C'est très glauque quand c'est le mec qui fait ça avec la fille, mais dans l'autre sens c'est assez rigolo. Je suis pas sûr que tu saches faire quoi que ce soit égal. légal. Bah, techniquement si, faire un bar. Ouais, ah, mais c'est légal, c'est légal. Mais ça marche vachement mieux quand t'as des copains derrière. Mais ça marche vachement mieux quand tu fais des trucs illégaux dedans, ouais. Voilà. Allez, boum Works with an agency that services the buildings of both victims. And he's not talking. History of mental illness, misdemeanor arrests, for lewd lascivious, public disturbance. Thank you, Jesus. You got him. Good work, detective. Ten years apart, they never meet, and one day, suddenly, out of the blue, they both decide to become the goat. Ooh. It's like... Du conditionnement. It's like something found them. Changed them. Non. Ah. Oh non. Cette va exploser. Oh. C'est la oh. psychiatre, c'est la psychologue l'autre là. Only ghost on a bicycle. <laughs> c'est quoi cette expression Saint-Esprit sur une bicyclette. Putain, mais du coup, c'est vraiment une grande connasse, hein, la secrétaire, la docteur. Super bitch. It doesn't matter anymore. They've got a warrant for your arrest. What aren't you telling me? Pourquoi ils ont un mandat ils sont, ils sont pourquoi ils disent ouais faut qu'on arrête machin pourquoi parce qu'il y a un vieux clochard bourré qui l'a dénoncé. T'inquiète pas, t'as des amis puissants. T'as Maroni, Falconet et Cobblepot. James Gordon. Fais chier. You're under arrest for the murder of Oswald Chesterfield Cobblepot. You have the right to remain silent. Putain, pourquoi c'est eux qui procèdent à l'arrestation en un hypnotiste right? Ah, a hypnotherapist. Ah, therapist It's funny. 12 years now. Mm -hmm. Oh, good. To be honest, I wanted to talk to you about one of your pro bono patients, uh, Raymond Earl. He's a person of interest in our investigation. Our records indicate you've seen him uh, at least a few times, right? Sounds familiar last year, maybe? And Mr. Hastings, Amanda's father, we know he's your patient. When we were here yesterday, he was doing something really curious. he, uh, he kept clenching his fist over and over. Yes, he does that. Yeah. Okay. What about Raymond Earl? Why does he clench his fist? And what about Randall Milky? See, I know you treated him a little over 10 years ago, and I want you to follow me because this part gets a little weird. See, I think a hypnotist completely turned both those men upside down until their own identity was the bad idea, and then it wasn't even them clenching their fists anymore. I underestimated you. I really did. So I'm right. Aha! Yes! Yes! <laughs> Why? Why hypnotize a janitor and turn him into the goat? You wouldn't understand. Try me. It isn't an act of murder or madness. It's an act of therapy. Therapy? For who? For Gotham. It's true what they say. You can't really hypnotize somebody to do something that deep down they don't already want to do. And deep down, we all want to eat the rich. You're under arrest for conspiracy to commit murder. Euh, Frankly, a few things we're probably going to have to name after you. Well, I do have another one for you. Robert, the Golden Temple is open. Now kill this man. Alors là, par contre, c'est du bullshit. je, connais les fonctionnements de l'hypnose. Hein. Mm. Et ça marche pas simplement avec une phrase. Faut... C'est pas une phrase balancée comme ça. Faut, faut, avoir. Toutes euh, conditions avec. Hein. Faut avoir la condition hypnotique. Et... Non, et puis la nana, elle a pas été détendue, Je veux dire, le mec il peut quand même en foutre une. Hein. Et puis un dernier truc, dernier détail. <laughs> Bonne dans ta gueule Ah ça tu l'avais pas prévu hein Ah ça tu l'avais pas prévu connasse I'm getting somewhere. getting into a 6x8, a black leaf pen. That's what you're getting. What is this? MCU has taken Detective James Gordon in custody. What? Your boy here murdered Oswald Cobblepot and dumped him in the river. That's a damn lie. He's right. It was a lie. I didn't shoot Oswald Cobblepot. I lied. I didn't shoot him, Bullock. Of course you didn't, partner. No, I mean it. Harvey Bullock, you're under arrest. For what? Accomplice in the murder of Oswald Cobblepot. Attends, ils font ça devant le commissaire You think you can walk in here bah, and take my people like that We're here to take down a GCPD. We just want these two. Well, they're GCPD, so the MCU's got a problem. Yeah, you got a problem. You got a real problem. You... Hello, je suis vivant. crap. Hello. <laughs> Alors là, j'aimerais voir à quel point Montoya et Allen vont bouffer pour cette boulette. Ah ouais. Ah ouais. Oh. Ah, à ah, la gueule de Montoya. ah. ah. Ah oui Ah oui ah Alors là, Alain et Montoya, vous êtes un petit flic de circulation où vous êtes viré, ah, mais là... c'est terminé ton avancement Montoya, mais tu peux te le foutre bien profond dans ton Ah là, vous, pouvez... Ah. êtes fini Alors, s'il vous plaît, applaudissements Applaudissements Je veux dire, on avait euh, Bullock qui parlait de la merde que ça pourrait être si on savait que eux avaient tiré sur un flic, enfin sur, euh, sur, sur un innocent. en tant que flic alors que le mec essayait de leur casser la gueule. Là, on a quand même et Allen qui ont accusé un flic d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Accusé deux flics Deux flics, oui, oui, d'un de, crime qu'ils n'ont pas commis, qui les ont fait chier, qui les ont menottés, qui ont en plein milieu du commissariat en les accusant devant tout le monde. Et moi, je peux rajouter, euh, parce que je suis un putain d'avocat de connard, je peux rajouter harcèlement sexuel sur la femme de... Euh, Complètement. De Gordon, plus, plus euh, rentrer par effraction dans l'appartement de Gordon. <laughs> bon, ça, ils l'ont pas. je suis pas sûr que Gordon lui-même soit au courant pour ça. Mais, Barbara allez Oui, bien sûr. Et voilà Anto la Montoya Si vous voulez, pourquoi on est aussi content, c'est parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. Vraiment, c'était horrible. C'est ça, c'était... Euh, et Hélène était en mode, on va les faire chier le maximum possible, sauf que bah, là, ils peuvent plus. Et là, c'est eux qui font bouffer. Et là, c'est eux qui vont... Ah, ok, bon, euh, du coup, euh, Bullock et, vont se disputer un peu. Mais franchement, je pense pas que ça va aller très très loin parce que à la limite, qu'est-ce qui risque Qu'est-ce qui risque Je veux dire. Ok, n'est pas au courant. Euh, ok, Cobblepot est vivant, mais s'il le garde encore un secret, juste le GCPD et le MCU pour faire tomber Falconet, il hmm. euh, y a aucun problème. Et Bollock, il va pas s'en prendre une. Bah c'est ça. Mais, oh putain, ça fait du bien quoi. Ah ça fait du bien. Ah ça fait du bien. Ah, moi je suis content, Shirov, et euh, ils ont arrêté leur connerie entre Barbara et Gordon, ils ont arrêté le truc avec Montoya, ils lui ont foutu un chassé dans la gueule. On a les premiers contacts entre Catwoman et Bruce Wayne. Et on a Bullock qui montre enfin un visage amical et investi. Ouais. En fait, j'ai l'impression que les mecs, ils ont regardé la review, ils ont fait putain, mais les mecs, ils ont tellement raison depuis 5 épisodes, faut qu'on en fasse un, on fait tout là. C'est ça, c'est pour ça qu'on a payé Fishmoon à cet épisode là. Ah ouais, ah non, mais là, ah non, c'est. Là, c'est devenu mon épisode préféré de la série, là, hein. euh, clairement. L'esprit de la chèvre L'esprit de la chèvre Et puis même, l'histoire de l'esprit de la chèvre, elle était pas mauvaise. J'aime bien quand même le docteur, tu sais, qui est convaincu, qui se dit tout va bien pour le mieux, et puis là, boum, la balle dans la jambe. Non mais surtout, alors... Ça, ça euh, fait du bien, parce que, perso, je déteste les méchants... Qui arrivent à s'échapper euh, avec des trucs à la con, là. C'est pas seulement ça. Ce que je déteste, c'est vraiment les méchants qui foutent la merde comme pas permis euh, en se dissimulant, donc et qui quand ils se sont découverts, ils sont complètement sûrs de tout content, et ils font chier, et ils arrivent à s'échapper. Mm, mm, et surtout, mm. ils font comme si tout était prévu, alors que de base, bah, même le fait qu'ils se fassent griller n'est pas prévu, quoi. Et pourtant, là, elle était toute contente, elle dit « Ah, je vous ai <laughs> ah, ah, vous avez vu, mais c'était quelque chose que j'avais prévu, Ce qui est marrant, c'est là, BAM Juste un détail, c'est le seul détail. Là, là, je vais commencer par la partie que j'aime pas, parce que c'est le seul détail que j'ai pas aimé dans l'épisode, parce que sinon, je le adoré. Oui, euh, là, pour le coup, c'est un épisode que j'ai vraiment surkiffé. Euh, seul détail que j'ai pas aimé, je, considère que c'est n'importe quoi leur truc de l'hypnose à la fin. Oui. la nana, elle sort juste euh, j'ai mangé des crêpes, Robert. Et là, euh, direct, euh, Robert, il attaque. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais l'hypnose, en fait, a, quelque chose qui est vraiment extrêmement présent dans, l'histoire de Batman. Parce hmm. que trois personnages l'utilisent. On a Hugo Strange qui l'utilise mais à fond fond la caisse. Non, en même temps, il n'a aucun super pouvoir et pas vraiment d'autres habilités à part ça. Hein. Euh, il est extrêmement intelligent, c'est un super psychiatre et c'est pour ça en fait que le personnage de, de, de, je sais pas comment s'appelle, le docteur, euh, le personnage du docteur là, euh, me faisait vraiment penser à, un vieux Ghost féminin en fait. Ensuite, on a le chapelier fou qui utilise énormément l'hypnose. J'ai jamais vu de comics avec lui en fait. lui, il utilise l'hypnose via ses chapeaux. Mais c'est pas mal fait. Et le Chapelier Fou est un personnage assez intéressant euh, je, moi en tout cas je sais que j'ai envie de, faire un truc avec, euh, avec le Chapelier Fou un jour si j'arrive à faire cette, ce, que j'avais envie de faire sur, sur Batman, sur Geek World. Et euh, troisième personnage qui utilise pas mal l'hypnose, donc on a Ghost on a le Chapelier Fou, et on a Arkham. Hmm. On a donc le personnage de Jérémy Arkham qui utilise énormément l'hypnose. Et donc ces trois personnages-là, ils utilisent beaucoup l'hypnose, et ce qui fait que bah, du coup, c'est quand même un, un, un plan de, de, de, Batman assez redondant. Ça et la mm. magie. Parce que la magie, euh, c'est quand même pas mal redondant dans Batman. On a Zatanna, bah, mais on a dire, euh, euh, Vu la relation qu'il a avec Zatanna, c'est assez logique que du coup la magie devienne un peu récurrente. Bah, on a Zatanna, mais Zatanna c'est quelque, quelque, chose à part, hein, parce que c'est mm. un peu dans tous les comics qu'elle est là, hein, c'est pas seulement chez Batman. mais on a Razal Ghoul, ah, oui. Solomon Grundy, techniquement réveillé par mm. magie. Fate Ouais, mais Fate, c'est... Là, moi, je parle vraiment de personnages de Batman. Ah oui, ok. Euh, euh, justement, on parlait donc du fait que bah, Batman est extrêmement mêlé à la magie, tout simplement parce que Batman, lui, il a pas peur de la magie, il peut l'affronter, la magie, tout simplement parce que, comme je vous disais, euh, comme on disait dans un épisode précédent, Batman, il t'a déjà battu avant de commencer le combat. C'est-à-dire que il sait comment gérer la magie, il a déjà des plans dans sa tête pour gérer la magie. Euh, c'est quand, même, quand hardcore. Hein. Harry Potter, il arrive en face de lui, il se fait défoncer par Batman. Hein. Euh, <laughs> je suis sûr, Batman, il défonce Voldemort. Mais il y a une vidéo là-dessus sur euh, <laughs> je suis Mais... Superman, non. Superman qui est considéré comme, euh, par beaucoup comme le, super-héros invincible qui va à la mm. vitesse de la lumière, etc. Il se fait violer par la magie. En fait, voilà, beaucoup de tout le monde pense à la kryptonite comme faiblesse de Superman, mais euh, une faiblesse beaucoup moins connue et pourtant vachement plus emmerdante, c'est que Superman est très sensible à la magie. D'ailleurs, c'est pour ça que l'épée de Wonder Woman peut tuer Superman, elle peut le blesser. Euh, Superman, il passe son pouce sur le fil de l'épée de Wonder Woman, parce que la lame est magique, c'est son pouce à saigner. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que du coup, il y avait des gens sur le film de Suicide Squad qui disaient que bah, la nana en question, la était du niveau de Superman. Non, elle est plus forte que Superman. Superman affronte Enchantress, Superman meurt. Du coup, bah, dans les bons points, Bullock, motherfucking Bullock est devenu euh, au même niveau que Gordon, pour moi, même limite mieux, parce que du coup, Bullock... Il y a l'évolution. Il y a l'évolution qui est là. En Gordon, il n'y a pas encore d'évolution. C'est ça, c'est la difficulté justement de gérer des personnages qui sont jeunes, c'est qu'en fait vous pouvez pas leur faire tra avoir des trucs horribles quoi, je veux dire... Sauf euh. Game of Thrones, parce que les personnages jeunes ils se font violer, étrangler, ils voient leurs amis mourir, leurs parents... Ça. Mais je veux dire, dans, la plupart des films donc euh, lambda et des séries lambda, en fait, je veux dire, tu montres un, un gamin de, de 20 ans, tu vas pas te dire que le mec il a enterré toute sa famille les uns après les autres avant d'en arriver là et même la, et la même pour tous ses copains quoi. C'est sûr. surtout ce que je trouve bien avec Balog c'est qu'on l'a vu cynique et chiant euh, depuis le début de, de la série, et là, tout d'un coup, on le voit sur une affaire qui le tient vraiment à cœur et on, mm. voit qu'il a été Gordon à un moment donné. Et j'adore d'ailleurs quand le, le, 10, justement, euh, lui, dit... Euh, il se prend pour le chevalier blanc, etc. Euh, et là, t'es Gordon. On parle de Belloc, là <laughs> Oui. Belloc Harvey Belloc. Harvey Belloc. C'est Harvey J. Belloc ou c'est un autre Harvey Belloc <laughs> vous, l'écoutez le côté vraiment incrédule de Gordon. Voilà, Est-ce que c'est Harvey <laughs> Ils ont bien réussi leur coup de développer le personnage comme il faut, mais surtout ce que je trouve très intéressant, c'est que du coup, ça lui donne une vraie backstory. Mm. Tandis que Gordon, il en a pas quand tu y regardes bien. Mm. Il a, bah, techniquement, la série est sa backstory en fait. Bah, il faudrait. Non, mais même, même, mm. même, même, tu vois, euh, enfin, comment il est devenu détective parce que tu commences jamais détective, tu commences agent de circulation, un truc comme ça. <laughs> Quoi. Euh, ce que Montoya et Allen vont devenir. Euh, donc je trouve que le personnage Gordon est encore un petit peu lisse, tandis que Belloc, il commence à avoir peut-être des petits reliefs un petit peu plus hmm. intéressants. Euh, même Montoya, tu vois, ils, nous ont fait une backstory de merde, mais ils nous ont fait une backstory, tu vois. Ouais. Nigma, eh ben, euh, Enigma, je vais te laisser, je vais laisser commencer parce que moi j'ai déjà on a, on a, appris plusieurs choses. La première, que Enigma est hétéro. Que qu'il s'intéresse donc voilà, quand même à d'autres choses qu'aux énigmes. Mais qu'il a des goûts en femme assez douteux puisque la nana est quand même punaise agressive. Alors je suis d'accord pour dire que Edouard Enigma était creepy comme pas permis, je veux dire, ce coup de renifler, j'ai pas trop saisi comment, pourquoi, de qui, quoi, comment. Avec qui ça marche ça parce renifler les gens, Avec des nanas qui, elles, te reniflent déjà en premier lieu, je sais pas. Ouais, donc outre ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a vraiment utilisé Edward Nigma, là, pour le coup. C'est pas juste une seule apparition pour rien. Oui, c'est vrai. Là, c'est vraiment, il a été utilisé dans l'affaire, la, dans etc. Il y a eu un, développement fait autour du personnage. C'était ça, en fait, qui m'irritait depuis le début. Pour ça, mm. je disais que pour moi, Edward Nigma ne servait à rien. Euh, c'était que là, depuis le début, en fait, il ne servait qu'à apporter des éléments que n'importe quel autre personnage lambda aurait pu apporter c'était euh, pas parce que c'était Edouard Nigma que c'était euh, que c'était euh, spécial. C'était pas spécialement fait par Nigma, si tu veux. Tandis que là, on, a on a le développement, bien entendu, de Nigma en tant qu'analyste, mais on a surtout le développement personnel de Nigma, et je trouve ouais. voilà, ça rajoute quelque chose d'important à Nigma, et, d'ailleurs, ça fait pas juste un personnage figurant qui vient de temps en temps, mais qui a un nom connu de la série, quoi. non, et une petite parenthèse d'ailleurs, c'est que la nana, en plus, ça passage m'a un peu fait penser au aux premières apparitions de Felicity Smoke. Alors, ceux qui ont vu la série euh, Arrow, non, ce n'est pas Felicity telle qu'elle était dans le début en fait. Au début, Felicity c'était un peu une connasse en fait, euh, qui apparaissait non pas avec euh, Green Arrow mais avec Firestorm. Et Firestorm, pour rappel, c'est un héros qui peut donc modifier la composition moléculaire d'à peu près tout ce qu'il veut. Et donc du coup, Felicity le, fait, gonfle tellement qu'il transforme ses vêtements en savon. Donc voilà, donc elle se retrouve couverte de bulles, des pieds à la tête avec les trucs qui sont en train de se barrer. Donc évidemment, elle se barre en courant. Au moins, techniquement, tu seras propre. Euh, bah du coup, qu'est-ce qui va se passer pour la suite ben du coup peut-être qu'on va poursuivre la romance de, de Enigma avec Christine Kringle, peut-être qu'il a trouvé des trucs pour la faire fondre, du genre, euh, je sais pas, l'attacher à un système qui va l'écarteler si elle donne pas la bonne réponse dans les 30 premières minutes. Est-ce que tu veux m'épouser, oui ou non Il y a une seule bonne réponse. <laughs> Tu me diras, dans, le tel de Batman, il y a deux mois, il posait des questions de ce style. alors hein. Vraiment, c'est. Mais c'est pas des énigmes Moi, j'ai arrêté de regarder le Telltale Batman, ça m'a. Mm. En fait, si. Ouais. J'ai. Non. Dommage euh, parce qu'il meurt. Quoi Quoi T'es sérieux Ouais. <laughs> ah non, ah, alors. Non Non <laughs> Non <laughs> Euh, non mais dis-moi que tu fous ma gueule La, phrase qu'il fallait <laughs> Tu fous ma gueule Non même pas Même pas Bah tu me diras, ça, ça va bien avec le côté, donc pas un mec trop vieux pour euh, jouer... Euh, tel tel. Quoi <laughs> Quoi Mais qu'est-ce que c'est que cette merde <laughs> Mais qui est le con qui, a, que c'était une bonne idée oh et les, théories sous-entendent que ça pourrait être le Joker qui trempe dedans. Donc le Joker qui duait dans bah ouais, c'est... Après, c'est pas confirmé, on sait pas. Alors bon, là c'est décidé, je vais faire le Telltale Batman et je vais m'acharner dessus parce que ils font tout pour m'énerver. Mm, mm, mm. Tout Ils font un arc narratif de merde sur la première, sur la première saison il fout en l'air le personnage de Vitivel et il me tue mon personnage préféré <laughs> I am displeased. Donc euh, I am very displeased. Enfin bref. Bon bah sur cette révélation je... je que, ah, je me casse. Hein, je propose qu'on en finisse. Donc on vous dit ciao pour la prochaine fois. Ouais salut. Salut tout le monde piece of your Life is ended by my rage